وكذلك تقرير اخر حول الاجهزه المرافعه التي نجدتها الجمعيه Je m'appelle Dr Riva Kamoun et je suis président d'une association tunisienne de lutte contre le, sida qui s'appelle ATN et le sida et la drogue. Comme les deux éléments sont très liés et que le, aussi bien le sida que la drogue constituent un problème très important en Tunisie, surtout dans cette période de, une période de transition où la Tunisie et les Tunisiens se cherchent, où ils ont affrontent énormément de problèmes, et en particulier les jeunes, cette question nous semble importante à évoquer dans, un, dans, dans une collectivité sociale, dans un forum où les problèmes sociaux sont euh, importants à prendre. Donc, on va voir un peu le passage entre le sida, le méga-sida et l'usage de drogue. Pourquoi on s'intéresse à لأن اليوم حضرت في كونفيرونس على الأمراض المنقوله جنسيا اللي هي السيدة ممكن معنا ندوة هامة وهامة جدا طرقت مشاكل السيدة من معناها أسباب تفشي المرض هذا العرض نتاعو كيفاش الوقاية منه والعلاج منه وكذلك شملت الندوة آه، هذه تعاطي المخدرات بما فيها من قوانين اللي يظن البعض انها جايره ويرى البعض الاخر انها قوانين الرداء معناها استفدنا منها برشا حاجات مثلا فيما يخص تعاطي المخدرات فما شكون كان مع آه، ضد القانون سنة اللي يقضي ب مسألة إبراهيمية معناها عدة على كل من يستهلك بغض النظر عن عمر وعن حاجة فما ناس قالوا لازم القانون هذا يتبدل ما عادش مواكب العصر حتى معناها نجم يكون العبد يستهلك من غير ما عنده رغبة في انه يستهلك وحدثت الدكتور على العلاج وكيفاش ولا النقطة اللي حبيت ندخل فيها انه العلاج راهو 90% صحيح منه يكون في المؤسسات لكن 10% الاهم هي تكون وسط داخل العائله وسط العائله بطبيعه الحال العائله هي القادره او الحومه بطريقه اخرى هي اللي قال الانسان كي يمشي للحومه ينجم يعاود يرجع فاسيلمون للاستهلاك وينجم معناها تعطير من العائله والاصحاب والوالدين خاصه مسؤولين على ابنائهم ينجموا يحافظوا على صغارهم وما يخليهمش يعاودوا يرجعوا من جديد لتعاطي المقدره